Tentar ajudar a equipe. Tem amigos que daria vida pra jogar isso aqui, viu, manos? Nem vi aquele cara, ó. Viu? Friendly SATCOM active. Boa, garoto. Boa, garoto. Tá do outro lado, deixa eu ver, tá time completo. Tá nós três contra todo mundo. Ixi. Detalhe, a gente tá rushando e tá ganhando, velho. E morreu. Ah, onde esse cara tá camperando? Friendly SATCOM active. Não sei onde ele tá. Fecharam a porta? Desceram, né? Não sobe por ali não, viado. Ele spawn logo do lado. Parabéns, parabéns, parabéns. Caralho, o maluco é bravo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Satcom ready. Isso, 06, vai, boa. Que concentração marota é essa, bicho? SATCOM uplink enabled. acertou. Satcom uplink enabled. Acertou. Buguei, velho. Enemy SATCOM spotted. morreu. SATCOM spotted. Ué, como assim? Tava mostrando que era um amigo, ó, que fraca. SATCOM uplink enabled. Sabia que tinha gente lá. Acertou, acertou. Ah, miserável. Guard dog ready. <laughs> SATCOM uplink enabled. Nice work, Ghost. O pai tá on, caraca, velho! Jogamos muito essa. O cara pegou aquele drone, tá ligado? Que ele vê todo mundo no mapa, que eu não lembro o nome. Pegou a aquela submetralhadora lá de chão que ela fica lá tirando sozinha. Fez o caramba 4 e o pai ainda passou ele, mano. Isso é que é uma, uma lembrança topzera, né?